ඔන්න අදත් ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා ඉමසන ඩොට් එල්තේ වෙතින් ගෙනෙන තවත් බ්‍රෑන්් ඇපිසෝඩ් එකට අදා බලන්නන්නේ කොහොමද මෙන්න මේ විදිහ මොකක්දක් හදාගන්න කියලා එනම් වැඩිය කතයනැතුව යමු අද විඩියකට මම බිය දිවන්ත ඔයාලා තමන් මගේ චැනලක සබස්ක්‍රයිබ් කල නැත්තං අනි වාරෙන් සබස්ක්‍රයිබ් කරලා එකතු වෙන්න එනම් අපි යමු අද වීඩියෝ එකට හරියාරුවන ඔන්න ඔයාලට මුලින්ම කරන්න තියන්නේ මගේ ඩිස්ක්‍රපෂන් එක තියෙන ඩ්‍රයිව් ලිංකයෙන් ගිහිල්ලා මෙන්න මේ රාර් ෆයිල් එක වෙනත සිප් ෆයිල් එක ඩවලෝන් කරගන්න ඒක ඩවලෝන් කරලා අන්සිප් කරන්න අන්සිප් කරන්න ඒක පාසවඩ්ඩයක් ඉල්ලෙනවා ඒ පාසවඩ් එක මගේ මේ වීඩිය එක කොහේදිම හරි ඩිස්පලේ වෙනවා ඒක මගේ වීඩියක ස්කිප් නොකර බැලුවතුවාට ඒ පාසවඩ් එක හොයාගන්න පුළුවන් වේ ඔයාලට කරන්න තින්නේ මේ ඒ පාසවඩ් එක හොයාගෙන පාසවඩ් එක දීලා රාර් ෆයිල් එක අන්සිප් කරලා මෙන්න මේ ෆෝල්ඩ එකට යන්න ඒ ෆෝල්ඩ එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට මේ විඩිය සැම්සුන් ගලක්සි නෝට් 8 මොකක් කියලා පජ එකක් බලාගන්න පුළ ම මේක ඕපන් කළ පෙන්න්නම් ඒක ඕපන්කාඩ පස වාලට මෙන්න මේ විදිහට තමයි බලාගන්න පුළුවන් වෙන්න මේ තියෙන්නේ මගේ චැනල් එක ස්ක්‍රීන් ෂොට් එකක් මට මෙතනදී ෆෝන් එක ස්ක්‍රීන් ෂොට් නෙමේ මෙතන දාලා දෙන්නේ මගේ PC එක ස්ක්‍රීන් ෂොට් එකක් හරි ඔයාලට ගන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන තියෙන මොකක් PSD කියන තැන ක්ලික් කරන්න ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන PSD ෆයිල් එකක් බලා ගන්න පුළුවන් නම් Samsung Galaxy Note 8 මොකක් PSD 2 කියලා ඒකට ඩබල් ක්ලික් කරලා ඕපන් කරගන්න ඒක ඕපන් කරට පස වාලට මෙන්න මේ විදියට තමයි බලාගන්න පුළුවන් වෙන්නේ දැන් ඕයාලට කරන්න තියන්නේ ඕයාලගේ ෆෝන් එකෙන් ඕයාලගේ චැනල්ල එකට හරි ඕයාලගේ ෆොටෝ එකක් හරි ගන්න මං මෙදදි මගේ කලින් වීඩියෝ එකේ ටබ්නෙල් එක යුස් කරන මේ මොකක් එක හදාගන්න මෙතැන්ටයිල්ලා මෙන්න මෙතන තියෙන මේ ලේරකවාට පේන ඇති යුව ඩිසයින් කියලා ඒ ගොඩ ඩබල් කලික් කරන්න එක ඩබල් කලික් කරට පස්සේ ඔයාලට මේ විදියට අලු කින්ඩ එකක් PSD එකකින් ඕපන් වෙනවා ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මෙතන ඔයාලට කරන් තින්නේ මේ මෙතන තියෙන ලේයර් දෙකම සිලෙක්ට් කරලා ඩිලීට් කියලා දෙන්න ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන් තින්නේ ඔයාලගේ ෆොටෝ එක එහෙම නැත්නම් ඔයාලගේ ස්ක්‍රීන්ෂොට් එක මෙහෙම ඇදගෙන ඇවිල්ලා ඒත් එතනට පේස් කරන්න පේස් කළා මම මේක මේ විදියට හදාගන්නවා මේ විදියට හදාගෙන මං කීබෝඩ් එක එන්ට ගියක ප්‍රෙස් කරනවා එන්ට ගියක ප්‍රෙස් කරලා ඉඩසේ ෆයිල් ගිල්ලා මෙන්න මෙතන තියෙන සේව් කියන බටනකුඩ කලික් කරනවා එමඳ වාට කරන්න තියන්නේ කන්ටරෝල් S කියන සෝට්කට් එක මේකට යස් කරන්න ඉට පස්සේ කලින් ටැබ් එකට අපි අයිත්තනවා ඔගලන්ට පේන ඇති මේ විදිහට ෆෝන් එක වෙනස්සලා තියෙනවා ඒගැන්න අපේ මොකක් එක වෙනස්සලා තියෙනවා වාට මේක පස්D එකක් විදිහට සේව් කරගන්න ඔන්න කරන්න තියන්න මෙතන තියෙන ෆයිල් කියන තැන කලික් කරන්න ෆයිල් කියෙන් තැන කලික් කරලා සේව් ඇස් කියන තැන කලික් කරන්න එම නැඳ වාට කරන්තියන්නේ සිිප්ට එකයි කන්ට්‍රෝල් එකයි එස් එකයි ඔබන්න ඉට පස සේවෝනිය කොම්පියුට කියන තැන කලික් කරලා වාට මේක සේවෙන් ඕන ලොකේෂන් එක දෙන්න ලොකේෂන් එක දීලා මෙතනින් සේවස් ටයිප් කියන තැන කලික් කරලා මෙන්න මෙතන තියෙන JPEG කියන තැනට කලික් කරලා සේව් කියන එක දෙන්න සේව් කියලා දුන්නට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට ඔප්ෂන් පැනල් එකක් එනවා. ඒක ඔයාලට යන්තින් මෙතන කෙලින්ම ඕකේ කියන තැනට ප්‍රෙස් කරන්න. හරි දැන් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට ලස්සනට මොකප් එකක් හදාගන්න. අද මගේ වීඩියෝ එක නිකන් ෂෝට් වීඩියෝ එකක් වගේ තේරෙයි ගණන් ගන්න එපා. ඔයාලට මොකක් හරි මගෙන් ඕනේ වීඩියෝ එකක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම කමෙන්ට් කරගෙන යන්න. මේ වීඩියෝ එකේ අදහසත් කමෙන්ට් කරගෙන යන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් අදත් මගේ වීඩියෝ එක බලපුවා හැමෝටම සුබම සුබ දවසක්.